ég segja þér svolítið? Rúðurnar í húsinu okkar titra. Við erum alltaf svo hrætt við sprengjur á morgunana. Ég get ekki einu sinni fyrir út að koma nammi. Ég fengi nóg á þessu stríði. Ég vil fá að sofa í friði og ég vil ekki heyri sprengjum og byssum. Ég á vinkonu sem ég leiknir oft við. Þá kvöldið við heyrðum í sprengjunni. Um morgunin fór ég að leita vinkonu minni Þá sá ég að sprengjan hafði lett á húsinu og ég slasaðist. Við hljöfum öll, ég og fórundra mínir og sýst. Það væri haldið hálfur, sem er verðgast sem er eitthvað hefðis og gerðist. Þetta er skóðan. Ég veit ekki hvort heimurinn við hvað er að gerast þérna í henn. Er einhver að hlusta? Það er skild okkar að hlusta. Sendu SMS-ið Jemen í númerið 1900 og hjálpaðu börnum í Jemen. UNICEF fyrir öll börn.